lista toda la acampada dignidad para seguir y que no nos quiten el colegio. No al desalojo del Rey Heredia, resistiremos. A luchar a la calle, que la lucha está en, la calle. Lo cabrea que estoy, lo indignada que estoy, lo que haría con el señor alcalde si lo viese, vamos, estoy cabreadísima. No, pero mira una cosa, eso se llama ah, acampada dignidad y las acampadas están compuestas por tiendas y las tiendas se quitan de un lugar pero se ponen en otro. Pues pasión, ilusión. que va a ser de ellos, dónde van a ir ahora a comer. Eh, hoy las lágrimas han pasado por aquí como ríos, pero ahora ya lo estamos convirtiendo eso en fuerza. Todos los libros son donados por la ciudadanía, porque lo que pretendemos construir una por la ciudadanía para la ciudadanía. Yo lo primero decir que yo soy alumno de este centro cuando era un centro de preescolar y que me dolió muchísimo ver esto cerrado en 2011. El es donde un proyecto que cuando entraba el primer día que esto estaba abandonado, que no nos conocíamos, un proyecto donde vamos trabajando de este modo, donde realmente se va demostrando la autogestión, se va demostrando el apoyo mutuo, lo que nos han ido robando día tras día con este mierda de capitalismo, y aquí lo estamos demostrando. ¡Dame tu voz! ¡Únete a mí! a mí! El rey no se rinde, sigue aquí! ¡Dame tu